Hola queridos, bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. Ahora en estos tiempos todos estamos un poco tristes porque no podemos ver a nuestros familiares. Mira, ta churrasca. Pero con el avance de la tecnología tenemos móviles. Churrasca, por favor. Mm. Churrasca, te llama tu primo. Bueno, y espero que os podáis comunicar con vuestros familiares, hablar mucho, divertirse y hasta pronto queridos. Churrasca ya lo está pasando bien. ¡Chao! mi primo está aquí. <laughs> ¿Cómo ha llegado?